Amen.

اتفضل يا مولانا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام ايها المؤمنون نسال الله ان يكفينا واياكم الصالحين واجعل متوفانا مع خير الصالحين وسيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم قد علمناه رجلا متواضعا نافعا نسأل الله أن يوفقنا في مصيبتنا خيرا أيها المؤمنون ما كان على المتوفى رحمه الله تعالى من دين فعلى إخوته دينا ماديا نعم. وأستاذ إبراهيم يتكفل بذلك وما كان من دين معنوي فاعفو واصفح حتى يعفو الله عنا ويغفر لنا ويلحقنا به الصالحين إن شاء الله والعزاء على المقام خصوصا للغرباء وبعد صلاة العصر عند المنزل قبل الله منا ومنكم صلاة الجنازة وكان من ذكرى الموت يعظنا والقبر يعظنا ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياه في الصالحين صلاة الجمال التي أسبابها Thank كان الجماعة حريصا على في الدعاء يا خبرة خلاص يا عم خلاص انا وقفت على البتاع بتاع الجامعه خلاص ماشي ماشي ماشي, ماشي. Thank you. في حد مصاب بجنازه